health is something positive that happens in people's lives. Because there isn't one unique universal form of health. Clearly, COVID-19 was not the great equalizer that it was once portrayed to be. La crisis climática y ecológica lo que va a hacer y lo que está haciendo ya es aumentar aún más las desigualdades sociales. We name exclusion but we don't tend to name privilege. Now, if you go back and look at the barriers to access to healthcare, what you will see that those are also gendered. El movimiento indígena nunca ha visto desligada la salud de la comuna de la salud del planeta. When you lose a big public hospital to the hands of the private companies, where will the poor go? Could we think of a healthcare system advocating for new housing policies that ensured that nobody was left homeless? L'Europe n'est pas démocratique. On a une Europe économique, on n'a pas une Europe démocratique, on n'a pas une Europe politique. We need to change the model. ¿Qué tanto es el interés de, de los grandes medios de silenciar ciertas voces y otras no, no? Con el movimiento indígena, ¿cómo puedes tú no quitarles conocimiento, no ser vocera, no hablar en, en lugar de ellos, sino cómo puedes tú poner el hombro? Empezamos a hablar pues como habla la gente normal, explicando las cosas que le interesan a la gente normal. First, you should be a believer. You should believe uh, on the issue of people. El activismo comienza en tu casa. Comienza en tu pueblo, tu barrio. It's that Copen isn't an individual action. This is uh, the strength of uh, movements. you